BTS Live present. Hey. गाजे गम्मा गम पर कावर से रम्मा जम ऊंची बादल में भी चलिया बेड़ा बेड़ में हो जन्म्या जन्म्या रे सावरिया मथुरा जेल में हो जन्म्या जन्म्या रे कर जन्म्या जन्म्या रे सावरिया मथुरा जेल में हो जन्म्या जन्म्या रे ठाकुर जी मथुरा जेल में हो श्री राधा कृष्ण मंदिर मंडल आला खेड़ी जय हो गोकुल पहुंचा दो जट कन्या ले आओ पलट गोकुल पहुंचा दो जट कन्या ले आओ पलट देखो फिर क्या दिखाऊं आगे खेल में हो जनम्या जन्म्या रे सावरिया मथुरा जेल में हो जनम्या जन्म्या रे ठाकुर तो कृष्ण नगर जय हो गाजे गम्मा गम पर से रमा जम ऊंची बादल में बीजड़िया बेड़ा बेड़ में ओ जन्म्या जन्म्या रे सावरिया मथुरा जेल में ओ जन्म्या जन्म्या रे सावरिया मथुरा जेल

नहीं लड़का नहीं लड़की का जन्म सुन कंस गया घबराई हाथ से हाथ से वो भी गई रपट वो तो देख यो सब पर से रम्मा जम ऊंची बादल में भी चलिया बेड़ा बेड़ में ओ जन्म्या जन्म्या रे सावरिया मथुरा जेल में हो जन्म्या जन्म्या विराजा विराजा विराजा ओकारा के कट भजन वणियो फटाफट हरदम रीजो रे सांवरिया मारी पेल में हो जन्म्या जन्म्या रे सांवरिया मथुरा जेल में हो जन्म्या जन्म्या रे सावरिया मथुरा जेल में इंदर इंदर गाजेर सावर से रमा जम ऊंची बादल में भी चलिया बेड़ा बेड़ में हो जन्म्या जन्म्या रे सावरिया